Десь колись самоліт прилетить, то ну, кидав. Раніше не вийшло. Ні, це вже хлопці наші діти. Я думаю, Ми вже дітка, це вже вчили, не дай Господь. Тамарі Єфімовій 83. Пенсіонерка мешкає в Уїхові під щоденними обстрілами росіян. Каже, попри це садить город. Купити розсаду у місті зараз немає де, тож дістає минулорічні запаси вчора тільки кинула цибульку садити. Почав ну, дощ лить. Тільки дощ, а тут прильоти. А тут прильоти. І ось гекнули прямо біля дворів. 40 років в Оріхові мешкає Марія Єфименко. Розповідає, в січні в її гостьовий будинок влучила фосфорна бомба, зруйнувавши його вщент. Пані Марія каже: на щастя, того дня її не було вдома. Нині живе у сусідів. Ото все загорілося, згоріло шифонер, дві, два дивана згоріло, холодильник, ну коротше, все. Все, що в домі було, то турм'янк, все погоріло. Руслан Ізмаїлов працює в Оріхівському водоканалі. Каже, єдина мотивація не виїжджати люди. Якщо ми зараз всі потікаємо, комунальчики, е, рятувальники, всі потікають, хто з людьми останеться, що робити людям? Да, обстріли, да, страшно, і під градами були, під всім були. Ну проте остаємося раді людей. Руслан розповідає, торік, 15 грудня, під час ворожого обстрілу дістав поранення. Той день окупанти обстріляли приміщення комунального підприємства з авіації. Вона як лупила, ну, вилітає ця рама. Я супругі кажу, так я пішов в підвал. Ну я до підвалу не, не добіг. Куди поранилась? Слава Богу нічого такі особливо важні органи не заділо. За словами депутатки Оріхівської міської ради Любові Ярової, за останні три тижні обстріли міста з ворожої авіації почастішали. Тричі росіяни влучали авіабомбами і поруч з дитячо-юнацькою спортивною школою. Ну там от футбол грали, е, спортзал був. Ну, тут я знаю, що прильот ну, в двори там, там городи були. Також авіа чи щось інше? Так, да, ось. Попри обстріли, в Оріхові залишається близько однієї тисячі 700 жителів, зазначила Любов Ярова. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.